И если уж сон, то сладкий, И раз уж лететь, то высь. Рождение, венки, оградки, А что между ними жизнь? Любить — это растворяться, Парить и дарить покой, Встречаться, прожить, расстаться, А что между этим боль? Доверие очень нужно, вот портрет Поддержка, терпение, дружба А что между ними свет? От злобы придет похмелье у Подлости, друг, обман Отчаяние, преступление А что между ними тьма? Уж если рассвет, то яркий И радость пусть будет впрок Молитвы, судьбы, подарки что между ними Бог, что нужно для счастья малость, любимых обнять родных, рождение, юность, старость, а что между ними миг.